коробочка халцедоновая. ням Вот она, Володя, оказывается, дорога, ты видишь, люди пошли. А -а -а. Как-то они ее видят, я не знаю. Ну, мы сейчас тоже туда пойдем. Симпатичные образцы. Вот так вот с одного. Местные образцы. симпатичных От так весьма некоторые неплохие будут образцы. Ну вот этот, например, неплохо получится. Поехали.

дождь не прекращается. Даже снимать желания нет. Вот халцедоны. Такие всякие разные, где и халцедоны, где не халцедоны. Не видно в комке грязи. заросло все. Канаву, где хотел достать их, завалило. А может завалили. Ну, это кварчик. Жилка где-то недалеко. Тупо беру, а потом мыть надо. надеюсь там попробовать что ли разбить. Вот халцедончик, но ну, с каким-то корундообразованием тяжелое.